विदेशों में भी नरेंद्र मोदी के कितने भक्त हैं इसका पता इस बात से चलता है कि इंग्लैंड के नॉर्विच शहर में एक रेस्टोरेंट में मुफ्त में चाय पिलाई जाती है और इसके जो मालिक हैं उनका नाम है विजय जेतानी उन्होंने नमस्ते विलेज करके एक रेस्टोरेंट खोला है उसमें विजय जी कहते हैं कि मैं लोगों को कहता हूँ आइए चाय पीजिए और यह फ्री है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वे बात करना शुरू करते हैं अपने देश और संस्कृति की बातें भी होती है और उनका मकसद यही रहता है कि किसी न किसी बहाने नरेंद्र मोदी पर बात की जाए वे नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानते हैं उन्होंने कहा कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है यह उनके लिए बहुत गर्व की बात है कुल मिलाकर वे यह भी कहते हैं कि मोदी जी के सम्मान में यह मुफ्त मसाला चाय चुनाव तक पिलाई जाएगी